discutir. አለው አንተን አንተን ብዬ ዘመኔን በሙሉ ኢየሱስዬ አፌን አይደክመውም ስላንተ ዘመን ኢየሱስ ብዬ ጀምሬዋለው ኢየሱስ ብዬ ጨርሰዋል ደጆች ባንተ ተከፈቱ፣ ጠላት የዘጋቸው በፊቴ በረቱ። በስም ፊት ጌታ መቆም ስላልቻሉ ከአፍ ቃል ሲወጣ ሁሉም በተናሉ። ከላይ የወረደው የመንፈሱ ሳቴ በአንድ ልብ ሆነው ሲጠባበቁቴ ልባቸው በደስታ አፋቸው በልሳን ተሞልታ bagai nyutanaga የገባው ለኢየሱስዬ ዘመኔን በሙሉ ኢየሱስ መትቆጥባለው አንተን አንተን ብዬ ዘመኔን በሙሉ ኢየሱስዬ አፌን አይደክመውም ስላንተ ዘመን ኢየሱስ ብዬ ጀምሬዋለው ኢየሱስ ብዬ ጨረሰዋ ከእጄ ከእግሬ ላይ ጌታ ተመልክቶኝ ከላይ ከሰማይ ስለኔ ወረደ ወይን ቤት ድረስ የነገረኝ ከግብ እንዳደርስ ከዚያም ከወጣሁኝ ኃይል ተቀብዬ ሰማርያን ይሁዳን ሁሉን አካልዬ ወንጌል መሰከርኩኝ በሕይወት Prebezen Jezus